ассалому алейкум достор бүгүнкү биздин видеобузда отжиманиянын түрлөрүн көрсөтүп жана сырларын ачабыз албетте биз отжимания кыла баштагандан баштап көбүнчө көбүнчейин биздин төш булчумдарыбыз ишке кирет төш булчумдары үчкө бөлүнөт үстүңкү төш булчумдар ортоңку төш булчумдар жана алдыңкы төш булчумдар албетте төш булчуму үчөө кошулуп эң чоң булчумдардын бирине кирет жана <coughs> көбүнчөн биз жумуш кылганда же болбосо башка көнүгүүлөрдү кылганда үстүңкү төш бөлүгү ишке кирсе алдыңкы жана эң алдыңкы бөлүктөгү булчумдар эч бир таасир этпестен кала берет ошондуктан көбүнчө адамдар үчүн мындайча айтканда орусча айтканда биз сөз кылып көнүп алган банканы чыгарыш абдан оор болот бирок бүгүнкү биздин көнүгүүлөрдү көргөндөн кийин жана улам деңгээлден улам улам көтөрүлгөн сайын сизге банканы мындайча айтканда төш булчумдарын өстүрүү абдан жөнөкөй болот көнүгүүнү кылаардын алдында биз сөзсүз түрдө туура техникасын үйрөнүшүбүз керек туура техникасын үйрөнүш менен биз өзүбүздү травмадан жана убакытты текке кетирүүдөн сактайбыз отжимания кылаардын алдында колубузду ийиндин деңгээлинде коебуз белди түз чымыраган абалда отжи отжимания кыла баштайбыз түшүп жатканда колдон келишинче жайыраак түшкөнгө аракет кылып чыкканда батыраак түртүнүп чыгышыбыз керек анткени биз жай түшкөндө төш булчумдары жана колдун артындагы трисеп булчумдары көбүрөөк чыңалууга дуушар болот жана ошонун негизинде микротравманы көбүрөөк алышат биздин булчумдарыбыз микротравманы алгандан кийин гана өсөт төшүбүз жерге тийиши керек биздин кийинки көнүгүүбүз кадимки эле отжимания бирок бир нюансы бар төшүбүздү жерге тийген абалда үч секунд кармап турушубуз керек жана атылган октой атырылып чыгабыз үч секунд кармайбыз үч секунд кармайбыз бул көнүгүүнүн касиети бул төш булчумдарын көбүрөөк ишке киргизет кийинки көнүгүүбүз алмаз аджиманиясы деп аталат колубузду алмаздын формасында кылып жакын коебуз төшүбүз колубузга тийиши керек албетте дем алганды унутпайбыз түшүп баратканда абаны жутабыз күч келтирип чыкканда абаны өпкөдөн чыгарабыз шашпастан бир темпте кылабыз колдун формасы жана бул жакта көргөндөй бул көнүгүүдө көптөгөн булчумдар иштейт бөтөнчө биздин далыбыз жана колдун арты жана төштүн ортолору ишке кошулат ошонун негизинде бир айдан кийин байкасак болот өзгөрүүлөрдү биздин кийинки көнүгүүбүз ажыманиянын секирип кылабыз колубуздун колубуздун бийиктиги он беш же он сантиметрдей көтөрүлүшү керек албетте бул көнүгүү сизге башында оордой сезилип жатса кийинчерээк бир айдын ичинде тынбастан талыкпастан кыла турган болсоңуздар мендей болуп кийинки деңгээлге өтөсүздөр бизге стул керек тизебизди стулга коебуз бул кичине жеңил варианты ал эми бутубузду учун койгондо биздин төш булчумдарыбыздын үстүңкү бөлүгү көбүрөөк ишке кирет жана бул оорураак болот албетте башында жасап жатканда тизеңизди коюп баштаңыз кийинчерээк уже бутуңуздун учуна турганды көнүп каласыз биздин кийинки көнүгүүбүзгө китептер керек же болбосо сиз каалагандай табуретканы колдонсоңуз болот түшөбүз тешүүбүз жерге тийиши керек бул көнүгүүнүн мааниси ушунда канчалык төшүбүздү чоюп <laughs> чойгондугубузда төшүбүздү колдон келишинче көбүрөөк чоюлтуп булчуңдарды көбүрөөк иштетебиз эми менин акыркы сиздерге тартуулай турган көнүгүүм сиздерге бонус болот албетте менин көнүгүүмдү бир ай бою же бир айдан көп убакытка чейин кылсаңыздар бул көнүгүү сиздер үчүн оңой эле болуп калат буттарды кенен коебуз колубуз белдин артында же болбосо саныбызда болот түшкөндө жай түшөбүз чыкканда да жай чыгабыз бирдей темпте кылышыбыз керек өтө резкий движениялардын кереги жок